በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚከለክለው ይላል። አውሬው በምስጢር እንዲሰራ ያደረገው የከለከለው በነፃነት እንዳይሰራ ያደረገው ማን ነው ተብሎ ሲጠየቅ የተለያዩ የነገረ መለኮት ሰዎች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ተንታኞች የተለያየ ሀሳብ ይሰጣሉ። የሚከለክለው የሚባለው አንደኛ አለቃው ሴጣን ነው የሚሉ አሉ። ሁለተኛው እግዚአብሔር ነው የሚሉ አሉ። ሶስተኛ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሉ አሉ። አራተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሉ አሉ። አምስተኛ ሰርከምስታንስ፣ ስድስተኛ መንግስታት ናቸው ያሉ መንግስታት የተለያዩ ስለሚቃወሙት አውሬውን የሚቃወሙም ስላሉ ይከለክሉታል ብለው ይላሉ። ሁሉም እንግዲህ እኩል አይሆንም። ትክክለኛው አውሬውን የሚከለክለው ክርስቶስ ኢየሱስ የመሰረታት እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ነች። ሐሰተኛይቱን ጋለሞታይቱን ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጋር አይጨምርም ወገኖች። በጣም ሰማይና ምድር ናቸው። ጋለሞታይቱ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ ሰይጣንና ቤተ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚለያዩት። አውሬውን የምትከለከለው ማነች? ክርስቶስ ኢየሱስ በአለቱ ላይ የመሰረታት በሱነቱ ላይ የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን ነች። የገሃነም ደጆች አይችሏትም የተባለው የገሃነም ደጅ የመጀመሪያው ዲያብሎስ ነው። ሁለተኛው አውሬው ነው። ሶስተኛው ሐሰተኛው ነቢይ ነው። እነዚህ ናቸው የገሃነም ልጆች የሚባሉት አጋንንቶችና የወደቁ መላእክትን ይጨምራል። እነኚህ በሙሉ የገሃነም ደጆች ናቸው። እነዚህ የገሃነም ደጆች በዋነኛነት ልክ እግዚአብሔር ስላሴ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በገሃዱ ዓለም ላይ እንደሰራ በሐሰተኛው ክርስቶስ ነው የገሃነም ልጆች ስራቸውን ዲያብሎስ ስራውን የሚሰራው። ስለዚህ የሚከለክለው የተባለው ቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ሺ አልተባለችም። እዚህ ቦታ ላይ ኢት የሚለው ትርጉም በወንድ መጠራት አለበት የሚል አለው። ግን የሚከለክለው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ መንግስታትን አያመለክትም፣ ዲያብሎስን አያመለክትም፣ መንፈስ ቅዱስንም አያመለክትም። አውሬው በሙላት እንዳይሰራ የከለከለው አካል የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያን ቦዲ ኦፍ ክራይስት ከክሌሻው ነው የሚከለክለው ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው ይሄ የምናረጋግጠው? በሰባቱ ዓመት መከራ በሰባኛው ሱባኤ እግዚአብሔር አብ አለ፣ አይወገድም። መንፈስ ቅዱስ አለ፣ አይነጠቅም፣ አይወገድም። እሱ እዚሁ ነው ያለው። በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ መንግስታት እዚሁ ናቸው ያሉት። ሰርከምስታንሱ አለ እዚሁ ምድር ገጽ ላይ በሰባቱ ዓመት መከራ መጀመሪያ ላይ ከምድር ገጽ የምትወገድ ከአውሮ ፊት የምትነሳ አካል የሚነሳ አካል ማን ነው ተብሎ ቢጠየቅ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ተመልከቱ። የአመት ሰው አስራ ስድስት ስሞች አሉት ብያለሁ። አውሬው የሰው ስሙ የአመት ሰው ነው። የልጅ ስሙ የጥፋት ልጅ ነው። ይሄንን ሁለተኛ ተሰሎንቄ ሁለት ሶስት ላይ እናገኘዋለን። የንጉሥ ስሙ ፊተ ጨካኝ ንጉሥ ነው። የችግር አስወጋጅ ስሙ እንቆቅልሽ ፈቺ ነው። ይህንን ዳንኤል 8 ሶስት ላይ እናገኘዋለን። የእንስሳ ስሙ አውሬው ነው። ይህን ራእይ 13 ቁጥር አንድ ላይ የቁጥር ስሙ 666 ነው። የአልታዘዝ ባይ ስሙ ተቃዋሚ ነው። ይሄ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ውስጥ እናየዋለን። እንደዚህ ያለ ስሙ ይቀጥላል። ይሄ አውሬ አውሬ የቁጥር ስም አለው። የቁጥር ስሙ 666 ነው። 666 ቁጥር የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ መንገድ ጠራጊ ነው ብለን የምንለው ቁጥሩ የሚወክለው ሐሰተኛውን ክርስቶስ ስለሆነ ሐሰተኛው ክርስቶስ ደግሞ የሚመጣው ቤተ ክርስቲያን ከተነጠቀ በኋላ የክርስቶስ አካል ከተነጠቀ በኋላ ስለሆነ ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንዳየ ነው 666 ቁጥር በልዩ ልዩ መንገዶች በመላው ዓለም ላይ እየተሰራጨ ስላለ እና ስለታወቀ አሁን ልክ ቤተ ክርስቲያን ስትነጠቅለት በምድር ገጽ ላይ ጨለማ ነው የሚሆነው። የሚጾም የለም፣ የሚጸልይ የለም፣ የሚገሰጽ የለም፣ የሚያስር የለም፣ ወንጌል የሚሰብክ የለም። ጨለማ ይሆናል። ይሄ ለአውሬው ያመቸዋል። በዛን ጊዜ በምድር ገጽ ላይ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው። ራእይ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሁለት ላይ ጠማማ ቀስት ይዞ ግን በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ የሚመጣው ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው እንጂ የእኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም። እንግዲህ ይሄ 666 የአውሬው ወይም የአውሬው ቁጥር የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ መንገድ ጠራጊ ሊሆን የሚችለው በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥሎ ቀጥሎ የምንመለከተው ይሄ መነጠቅ ይሄ መነጠቅ ምን ጊዜ ነው የሚሆነው የሚለውን ነው እንግዲህ ስለመነጠቅ ጊዜ የተለያዩ አይነት ሀሳቦች አሉ። አንዳንዶቹ ከመከራው በፊት ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከመከራው በኋላ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ በመከራው አጋማሽ ነው የሚሉ አሉ። ሺህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ግን ትክክለኛው ቀደም ብዬም በተለያየ አይነት መንገድ እንደገለጽኩት ይሄ የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ የሚሆነው አውሬው ከመምጣቱ በፊት ነው የሚሆነው። ማለትም ከሰባኛው ሱባኤ በፊት ነው የሚሆነው። ማለትም ሰባኛው ሱባኤ ላይ አውሬው የሚገዛ ከሆነ ሰባኛው ሱባኤ የሰባቱ ዓመት መከራ ከሆነ ከመከራው በፊት ነው የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ የሚሆነው ከመከራው በፊት ነው። ለምን ቢባል በመከራው በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ የሚገዛው አውሬ ሐሰተኛው ክርስቶስ እስከሆነ ድረስ አውሬው ደግሞ መግዛት የሚችለው ቤተ ክርስቲያን እስከተነጠቀች፣ መንገድ እስከተለቀቀለት፣ ከልካዩ እስከተወገደ፣ የሚከለክለው እስኪወገድ ስለተባለ በዚህ ሰባቱ ዓመት መከራ መጀመሪያ ላይ ቤተክርስቲያን ትወገዳለች፣ ትነጠቃለች፣ ቴክናፕ ትሆናለች። ከዚያ በኋላ ይሄ የሰባቱ ዓመት መከራ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እንዲሁ ጠንክረን እንድናየው እንግዲህ ሌላው ከዚህ ከመነጠቅ ጋር በተያያዘ ልናተኩርበት የሚገባው እውነት የመነጠቅ አስፈላጊነት ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር መነጠቅን ያዘጋጀው። እንግዲህ ይሄ መነጠቅ ራሱ በትንቢት ውስጥ ያለ ነው። በተለይ አሁን በተለይ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት መነጠቅ ከመከራው በፊት ይሆናል አይደለም ያልኩት። ይህንን ከሚያረጋግጡልን እውነቶች ውስጥ የራእይ መጽሐፍ አከፋፈል ነው። የራእይን መጽሐፍ አሁን ስንከፋፈለው የራእይ መጽሐፍ በታላቁ መከራ ጊዜም እናየዋለን። የራእይ መጽሐፍ ከአንድ እስከ ሶስት ስለ ቤተ ክርስቲያን ዘመን ያወራል። ምዕራፍ አራት እና አምስት ከመነጠቅ በኋላ ስላለው ጊዜ ያወራል። ከራእይ ስድስት ጀምሮ እስከ 19 ስለ ታላቁ መከራ ነው የሚያወራው። አሁን እንግዲህ ታላቁ መከራ የሚመጣው ከቤተ ክርስቲያን ዘመን በኋላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔር ይህንን መነጠቅ ለምንድን ነው ያዘጋጀው? የግድ መምጣት ስላለ በቃ ይሄ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የራሱ የእግዚአብሔር ፕሮግራሙ ስለሆነ ነው። ሌላኛው ከኖህና ከሎጥ ዘመን ጋር ተመሳሳይነት ስላለው ነው። ለምሳሌ በሎጥ ዘመን ሰዎች ያምፁ ነበር፣ በኖህ ዘመን ሰዎች ያምፁ ነበር፣ ኃጢአት ይሰሩ ነበር። ኖህ ወንጌል ይሰብክ ነበር፣ ጽድቅን ይሰብክ ነበር። ሰዎችን ግን አልሰሙም። በኖህ ዘመን ኃጢአተኞች ነበሩ፣ ስብከት ይሰበክ ነበር፣ መርከብ ተዘጋጅቶ ነበር፣ ማዳኛ። የሚጠፉ ሰዎች ነበሩ፣ እንዳትጠፉ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። መርከብ ደግሞ ማዳኛ ተዘጋጅቶ ነበር። አንድ በሎጥ ዘመን ሰው ግብረ ሶዶማዊነት ልምምድ ውስጥ ገብቶ ነበር። የሚጠፉ ሰዎች ነበሩ፣ ባካችሁ የሚሉ እንደ ሎጥ ደግሞ እንደ አብርሃም የሚቃትቱ ሰዎች ነበሩ። መዳኛው ምን ቦታ ደግሞ ዞአር ነበር። ወደ ዞአር መውጫ ነበር ማለት ነው። ልክ በነኚህ ጊዜ እንዳለ አሁን ባለንበት ዘመን ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ትሰብካለች። ሰዎች አመፃቸው ቅደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ በስነ ምግባር እየወደቁ ሰዎች እየተበላሹ ምድር በግፍ ተሞላች እንደተባለ አሁን ሰዎች በግፍ እየተሞሉ ያሉበት ጊዜ ነው። ልክ ከዚህ በኋላ ልክ በብሉይ ኪዳን መርከብ በብሉይ ኪዳን ዞአር እንደተዘጋጀች አሁን ባለንበት ዘመን ደግሞ ለአመፀኞች መቀጣጫ የሚሆን የሰባት ዓመት መከራ ተዘጋጅቷል። ላመኑ ሰዎች መዳኛ የሚሆነው ደግሞ መነጠቅ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ መነጠቅ የግድ ነው። መነጠቅ አመፀኞችን እና ቅዱሳንን የሚለይ ጊዜ ነው። መርከብ ውስጥ ከገባ በኋላ ህዝቡ ፍጥረታቱ መርከብ ውስጥ ከገቡ በኋላ መርከቡን እግዚአብሔር ዘጋው አይደለም። ሌላኛው የክህደትና የብልሽት ጊዜ ስለሆነ ሰዎች ሊቀጡ ሊፈረድባቸው ስለሚገባ ነው። መነጠቁ ካልተካሄደ ሰዎች መርከብ ውስጥ ገብተው መርከብ ካልተዘጋ ሰዎች ሎጥና ቤተሰቡ ከሰዶምና ከገሞራ ወጥተው ዞአር እስካልገቡ ድረስ ቁጣው ይጀምር። ስለዚህ በመነጠቅ በመነጠቅ ነው የመከራው ዘመን የሚጀምረው። እግዚአብሔር እኮ ሲያመቻች እኮ ነው የሚያሳየው አይደለም። ጭክን በቃ ይጨክናል እግዚአብሔር። ለምኖ ለምኖ ለምኖ እግዚአብሔር አንጀቴ አንጀቴ ብሎ በነቢዩ ኤርሚያስ እንደተነገረው ይለምናል። እግዚአብሔር እምቢ ካሉ ይሰብራል። አውሬው የሰባኛው ሱባኤ ባለቤት እንዲመጣ በር ለመክፈት ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን መነጠቅ ያዘጋጀው? church ካልተነጠቀች አውሬው አይመጣም። መነጠቅን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ለምንድን ነው? የራሱ የሆኑትን ሰዎች ሊታደግ ነው። አንድ የራሱን ከታደገ በኋላ ደግሞ ሐሰተኛው ክርስቶስ እንዲመጣ ልብ በሉ። እዚህ ጋር ሰዎች ማስተዋል ያለባቸው ነገር አለ። እውቀት በጣም ሰፊ ነው። አራት መቶ ሚሊየን ቤተ እምነቶች በምድር ገጽ ላይ አሉ። ዊኪፔዲያ ላይ ስመለከት እንዲህ ይላል። እንዴት denominations እንዴት እንደተቆጠሩ መቼም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካልመራ ከነዚህ ውስጥ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ከነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። የሃይማኖት አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ በመቅረብ ብቻ እሱን በመጨበት ብቻ ነው ከዚህ አምታች ግራ አጋቢ ከሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ መውጣት የሚቻለው። እንግዲህ አሁን ይሄን መነጠቅ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አውሬው የሰባኛው ሱባኤ ባለቤት እንዲመጣና 1260 ቀናት ወይንም 42 ወሮች በምድር ገጽ ላይ እንዲገዛ ለማድረግ ነው። ቤተ ክርስቲያን ካልሄደች አውሬው ወይም ሐሰተኛው ክርስቶስ መምጣት ስለማይችል ነው። ሌላኛው የቤተ ክርስቲያን ከልካይነት እንዲቆም ነው። ቤተ ክርስቲያን ካልተነጠቀች ቤተ ክርስቲያን ካልተነጠቀች በስተቀር መጾማን አታቆሙም፣ መጸለያን አታቆሙም፣ ወንጌል መስበኳን አታቆሙም። ስትነጠቅ ግን ይቆማል። ሌላ ከስር 144 ሺና የመከራው ዘመን እስኪመጡ ሁለቱ ነቢያት እስኪመጡ ድረስ ይህን አገልግሎቷን አታቆም። ቤተ ክርስቲያንን አንቀበልም አሉ ሰዎች። መጽሐፍ ቅዱስን አንቀበልም አሉ ሰዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ቤተ ክርስቲያንን ይወስድና አውሬውን ለሰዎች ይሰጣል ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ አንድ ጥቅስ አለ። እግዚአብሔር እንዴት ጨካኝ ይሆናል? እንዴት ይህንን ያደርጋል? ብለው አንዳንድ ሰዎች ይናገራሉ። እዚህ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ ስንመለከት እንዲህ የሚል ቃል አለ። ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ፣ ልብ በሉ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰዎች እውነትን የሚልከው በማፍቀር ነው፣ በፍቅር በልመና ነው፣ አስገድዶ አይደለም። እንደ አጋንንቶች የሰው ልብ በርግዶ አይገባም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ይልና ለሚጠፉ የሐሰተኛው ክርስቶስ መምጣት አንድ በተአምራት ሁለት፣ በምልክቶች ሶስት፣ በሐሰተኞች ድንቆችም በአመፅ መታለል ሁሉ እንደ ሰይጣን አሰራር ነው ይልና ቁጥር 11 ላይ ስለዚህ ምክንያት በእውነት ያላመኑ አሁን ዛሬ ከእውነት ጆሮቻቸውን የሚመልሱ ሰዎች ማለት ያላም ነገር ግን በአመፅ ደስ ይላቸው የነበሩ ሁሉ ይላል ፍርድን እንዲቀበሉ ሐሰትን ያምኑ ዘንድ እግዚአብሔር የዘተትን አሰራር ይልክባቸዋል ይላል። በጣም ከባድ ነው። ማ እግዚአብሔር ልክ በነቢዩ ሚክያስ ዘመን ነበረው አካብ በተባለው ንጉስ ላይ በአንደበቱ ሐሰት እንዲያወራ ሐሰት ላከበት አይደለም መንፈሶቹን በጣም የሚገርመኝ ከሀያ አንዱ መቅሰፍቶች ውስጥ የመጀመሪያው መቅሰፍት ለዚህ ዓለም ሰዎች የሚሰጠው መቅሰፍት ወይም ስጦታ ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ራእይ ስድስት ቁጥር ሁለት ላይ አንብቡት። አይገርምም? ሐሰትን ያምኑ ዘንድ በጣም የሚገርም ነው። ሐሰትን ያምኑ ዘንድ የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል። ሐሰትን አምነው ምን እንዲሆኑ እንዲፈረድባቸው። <laughs> እውነተኛ ድንቅ አለ፣ ሐሰተኛ ድንቅ አለ። እውነተኛ ተአምር አለ፣ ሐሰተኛ ተአምር አለ። እውነተኛ ምልክት አለ፣ ሐሰተኛ ተአምር አለ፣ ምልክት አለ። በቃ እግዚአብሔር ሲጨክን እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ከጨከና መርከቡን እንዲያዙ ሰዎችን ያዛል። የመርከቡን በር ግን እሱ ይዘጋዋል። አሁን እኛ ከተነጠቅን በኋላ ሰማይ ይዘጋል። ሰባት ዓመት ለምሳሌ ለውጥና ቤተሰቡ ነው ወደ ዙዓር ምድር ሸሽተህ አምልጥ፣ ወደኋላ አትይ ተባለ አይደለም? አያችሁ፣ በሩን የመስኮቱን የመርከቡን በር እግዚአብሔር ዘጋው። አንድ ወደ ዙዓር ምድር ሂዷልና ወደኋላ እንዳታዩ አለ። ወደኋላ ቢያዩስ አደጋ ነው የሚሆነው። መርከቡ ቢከፈትስ አደጋ ነው የሚሆነው። አያቸው እኛ ከተነጠቅን በኋላ ወደ ምድር ለሰባት ዓመት ለአንድ ሱባኤ ወደ ምድር ማየት አንችልም። ክልክል ነው። ሰማይ ይቆለፋል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ እንግዲህ ምን እናደርጋለን? እኔም እንኳን በአቅሜ አርባ አራት ዓመት ነው ለዚህ ዓለም ሰዎች የጸለይኩት። እንዲድኑ ነው የጸለይኩት። በቃ ሌላ ምን? ለሙስሊሞች ብቻ ጠንካራ ጸሎት ሰላሳ ዓመት ጸልያለሁ። እንዲድኑ አብረን ገነት እንድንወርስ ማለት ነው ሙስሊሞች አብረን እንነጠቅ፣ ተነሱ። የተጣመመ ነገር አለ፣ የተወሻሸቀ ነገር አለ። ቁራንንም አንብቡ፣ መጽሐፍ ቅዱስንም አንብቡ። ሚዛን ላስቀምጡ አስቀምጡ። የፈጠርከኝ አምላክ ምራኝ በሉ። እግዚአብሔር ወደ እውነት ሁሉ ይመራል። መነጠቅ አስፈላጊ ነው። ለምን? ሁለቱ ነቢያት እንዲመጡ መቶ አርባ አራት ሺህ ካልተነጠቁ ሁለቱ ነቢያት አይመጡ ሁለቱ ነቢያትም ከእስራኤል ጋር የተያዘ ነው ያላቸው። የእግዚአብሔርን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህኛውን ክፍል እዚሁ ላይ ጨርሼ ወደ መነጠቅ ትዕይንቶች እንሄዳለን። በዚህ ክፍል ስምንተኛው ነጥብ ነው የሚሆነው የመነጠቅ ትዕይንቶች። አሁን እንግዲህ አለምን ተመልከቱ። በመላው ዓለም ምን ምን ምን ምንድን ነው የሰው የህይወት የስራ ዘርፎች አስራ ሰባት ናቸው አደለም life spheres የምንላቸው 17 ናቸው። ቴክኖሎጂ፣ ስፖርት፣ ሕክምና፣ ሳይንስ፣ administration እያለ 17 life spheres ናቸው በዓለም ላይ ያሉት። በ17ቱም የህይወት ልምምዶች ውስጥ በመላው ዓለም አሁን ቀን ነው እኛ ጋር አሁን እየጨለመ ነው። አሜሪካ ደግሞ እየነጋ ነው ያለው። ብርሃን ባለበትም ዓለም ጨለማ ባለበትም ሌሊትም የሚሰሩ አሉ፣ ቀንም የሚሰሩ አሉ። በመላው ዓለም ሰዎች በልዩ ልዩ ስራ ተሰልፈው ነው ያሉት። ልክ መለከት ሲነፋ የሞቱ ሲነሱ፣ እኛ ስንለወጥ በቅስበት አይን ተለውጠን ጌታን በአየር ለመነጠቅ ወደ ሰማይ ስንሄድ አውቶማቲካሊ ከሄድን በኋላ በዚህ በምድር ገጽ ላይ የሚሆን ነገር አለ። እኛ ከተነጠቅን በኋላ እንግዲህ ዳግም ልደትን ያገኙ ክርስቲያኖች ብቻ በያሉበት በተሰማሩበት ቦታ በቅጽበት አይን ተለውጠው ይጠፋሉ። አሁን በኢትዮጵያ በዚች በትንሽ በደሃ ሀገር እንኳን ወደ 25 ሚሊየን በላይ ክርስቲያኖች አሉ። መለከት ሲነፋ በትክክል ዳግም ልደትን ያገኙ criteria ዎችን ቀጥሎ እናያለን። በቅጽበት አይን ተለውጠው ይጠፋሉ ከመላው ዓለም ፊዚካሊ። አንዳንዱ እንጀራ እየበሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲህ አይነት አስደናቂ ትዕይንት የሚሆን ነው። ለምሳሌ ዶክተሮች በተለያዩ በዓለም ላይ ስንት ሆስፒታሎች አሉ፣ ስንት ዶክተሮች አሉ። ልክ መነጠቅ በሚሆንበት ሰዓት ምን ያህል ዶክተሮች ቀዶ ጥገና እያደረጉ ነው አላቅም። ግንድ ቀዶ ጥገና እያደረጉ ቢሆን ክርስቲያኖቹ ቀዶ ጥገና ሲያደርጉ እየሰሩለት ያለውን ሰው ሆዱን ሰፍተው አስተካክለው እስኪነጠቁ ድረስ እግዚአብሔር አይጠብቅም። ልክ አማኞች የሆኑ ዶክተሮች በመላው ዓለም ከስራቸው ላይ ህክምና ከሚያካሂዱበት ቦታ ይነጠቃሉ። ይሄ እግዚአብሔር ሰዎችን የሚቀጣበት አንድ መ በቃ ከጨከነ እንዲህ ነው የሚጨክነው እግዚአብሔር። አስተማሪዎች በትምህርት ቤት ሲያስተምሩ፣ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ሆኑ ብዙ ቦታ ተማሪዎች፣ ህፃናቶች፣ ልጆች በክፍል ይማራሉ። መነጠቅ ሲሆን ክርስቲያኖች በሙሉ የሆኑ ልጆች በጠቅላላ ልብሳቸውን፣ ሞባይላቸውን፣ ያለ ንብረታቸውን ጥለው ይነጠቃሉ ማለት ነው። ፓይለቶች አውሮፕላን የሚያበሩ ሾፌሮች፣ መርከበኞች አሁን ለምሳሌ ምን ያህል ማአት በዓለም ላይ ስንት አውሮፕላኖች አሉ? ስንት ክርስቲያኖች ፓይለቶች ናቸው? እነኚህ ክርስቲያን ፓይለቶች እያበረሩ እያሉ መለከት ቢነፋ አውሮፕላኗ መሬት ሳትደርስ እነሱ በአየር ላይ ተነጥቀው ይሄዳሉ። በአውሮፕላን ውስጥ ያሉት ቅዱሳን ሁሉ ተነጥቀው ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፕላኖች ጠቅላላ እየተንኮታኮቱ ህንድ ውቅያኖስ ከሆነ ህንድ ውቅያኖስ፣ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከሆነ ሰላማዊ ውቅያኖስ ውስጥ ይሰጥማሉ። ሰዎቹ አመፀኞቹ ሁሉ እዛው ይሰጥማሉ። ቀጥታ የሰባቱ ዓመት መከራ ፍርድ ይጀምራል ማለት በቃ ይጨክናል እግዚአብሔር። ከዓለም በትራፊክ መጨናነቅ የት ነው? ሜክሲኮ ነው። አንደኛ የሆነ አገር አለ። በቀን መቶ ሺህ መኪናዎች የሚሽከረከሩበት አደባባይ አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ትልቅ ሀይዌዎች አሉ ወደ አደባባይ የሚገቡ እና በአንድ ጊዜ ተሰልፈው የሚሄዱ አሁን አርባ መኪናዎች መቶ መኪናዎች ልበል እንግዲህ መቶ መኪናዎች በከፍተኛ ፍጥነት እየነዱ እየነዱ እየነዱ እያሉ green ላይ ሆኖ ማለት ነው green ላይ ሆኖ ከ green ማለት ነው ከአረንጓዴ ወደ ቀይ መብራት ሊለወጥ ቢጫው ላይ ሲደርስ መለከት ቢነፋ መኪናዎቹ በጠቅላላ ቀይ መብራት ሲበራ ሾፌሮቹ ቢነጠቁ እነኛ ሁሉ መኪናዎች ያለ መሪ ወደ ፍጥነት ይሄዳሉ። እርስ በርሳቸው እየተጋጩ ስብርብራቸው ይወጣል። አንዱ በአንዱ ላይ ተገለባብጦ የቱ የትኛውን ያነሳል? ስንት ሰው ይሞታል? ስንት ሰው ያልቃል? በቃ የሰባቱ ዓመት መከራ ሲጀምር እንዲህ ነው የሚሆነው። ሰዎች በሰርግ ላይ ሆነው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ አታላይ ወንዶች፣ አታላይ ሴቶች ጌታን ሳይቀበሉ ቬሎ ለብሰው ሱፍ ለብሰው በሰርግ ላይ የሚቆሙ አሉ። መለከት ቢነፋ ያላመነው ያልተለወጠው ክፍል ይነጠቃል፣ ያላመነው ክፍል ይቀራል፣ ያመነው ክፍል ይነጠቃል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለቱም በአንዱ እርሻ ያርሳሉ፣ አንዱ ይነጠቃል፣ አንዱ ይቀራል ብለው የሚለው አንዱ ወፍጮ ይፈጫሉ የሚለው አንዱ እውነት ይሄ ነው። በአንድ እሁድ ላይ ምናልባት እግዚአብሔር አንዳንዴ ቅዱስ ተንኮለኛ አይደለም። በእሁድ ጠዋት ማለት ነው አብዛኛው በዓለም ላይ አምልኮ ይካሄዳል አይደለም። አሁን ሳርሱ አደናቀፈው። መቼ እንግዲህ ይሄ መስመር እንደሚይዝ ባናቅም ተንኮልም የገሃነም ደጆች ተንኮል ሊሆን ይችላል እና አሁን ሲነጠቁ ማለት ነው ቅዱሳን በአምልኮ ላይ ሆኖ እያመለኩ እያሉ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እባቦች አሉ፣ ጊንጦች አሉ፣ እንደገና ደግሞ አሶች አሉ። አሶቹ ሲነጠቁ እባብና ጊንጡ በጸሎት ቤት ነው የሚቀሩት በመላው ዓለም ማለት ነው። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። በመላው ዓለም ቀውስ ይሆናል። እንግዲህ Left Behind የሚለውን ፊልም ብታወት ጥሩ ነው። እዚህ ፊት ለፊት ፊልም አለ። አሁን አንድ ሰው ሞተረኛ አለ። ሞተር እየነዳ እያለ ነው ያለ። አሁን ቢነጠቅ ማለት ነው ሞተሯ ፊት ለፊት እየበረረች ሄዳ ግጭት ላይ ትፈጥራለች። እዚህ ጋር አሁን አንድ ሌላ ማየው ውሻ አለ። ወንድና ሴት ጌቶቹ ነበሩ። ሁለቱም ልብሳቸውን ጥለው ጫማቸውን ጥለው ተነጥቀዋል። ውሻ ለብቻ ነች ያለችው ማለት ነው። ሌላ አሁን አትክልት ቦታ ላይ እየሰራ ያለ ሰው አለ። ልብሱን ጥሎት ሄዷል፣ ተነጥቋል። አንድ ሰው ካሜራ እያነሳ እያለ መለከት ይነፋል። የሌላው ሰው ካሜራ ውስጥ አለ፣ ያ ሰው ግን ተነጥቋል። እዚህ ጋ ባልና ሚስት አሉ፣ ልጆች አሉ። ልጆችና ሚስት ተነጥቀዋል። ባልየው ለብቻ ቁጭ ብሏል። እዚህ ጋር አስደንጋጭ ነው አይደለም? እዚህ ጋር አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እያነበበ ያሳያል። መጽሐፍ ቅዱሱን እያነበበ መጽሐፍ ቅዱሱን ጥሎት ልብሱን ጥሎት ተነጥቋል። ሌላ ሰው ደግሞ እዚህ እየተጸዳዳ እያለ መለከት ተነፍቷል፣ ተነጥቋል። ሌላ ኳስ እየተጫወቱ አሉ እዚህ ቦታ ላይ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትልልቆች ግን ተነጥቀው ሄደዋል። አንዱ እያጠና ነው ያለው፣ ተነጥቆ ጥሎት ሄደዋል። አንዱ በባህር ስፍራ ላይ ዋና እየዋኘ ነው ያለው፣ ልብሱ ውሃ ውስጥ ነው ያለው፣ ይሄ ሰው ልብሱን ጥሎት ተነጥቋል ማለት ነው። ሌላ ሰው መኪና እየነዳ እያለ ልብሱ በመኪና ላይ ወድቋል፣ እሱ ተነጥቆ ሄዷል። በጣም ደስ የሚል በጣም የሚያሳዝን ትዕይንት። ሁለቱ በአንድ ወፍጮ ይፈጫሉ። አንዲቱ ትነጠቃለች፣ አንዲቱ ትቀራለች። ሁለቱም አንድ ድርሻ ያርሳሉ። አንዱ ይነጠቃል፣ አንዱ ይቀራል። ሁለቱ በአንድ አልጋ ይሆናሉ። አንዱ ይነጠቃል፣ አንዱ ይቀራል ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 34 እስከ 35 ስንመለከት በጣም የሚያስፈራው ነገር አሁን መነጠቁ ላመኑ ሰዎች ለቅዱሳን በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ትልቅ የተባረከ ተስፋ ማለት ነው። የተስፋዎች ሁሉ የበላይ ነው ይሄ። ላመኑ ሰዎች ደግሞ በመላው ዓለም እንግዲህ ቀላል እኮ አይደለም እኮ አሁን ክርስቲያኖች ሆነው ግማሾቹ ልጆች አማኞች ናቸው፣ ግማሹ ልጆች አማኞች አይደሉም። እናትና አባት አሉ። በአንድ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠው እየበሉ እየጠጡ እየተጫወቱ እየተሳሳቁ ሊሆን ይችላል መለከት የሚነፋው። ያላመኑት ይቀራሉ በአንድ እርሻ ላይ ሆነው። አሁን ለምሳሌ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ አንግሊካን፣ ሜቶዲስት፣ ሜኖናይት ወዘተርፈ ምንላቸው አሉ። በእነኚህ ውስጥ ያሉት ሆሞሴክሹዋልስ እንዴት አድርገው ይነጠቃሉ? በእነዚህ ውስጥ ያሉት ሌዝቢያንስ እንዴት ይነጠቃሉ? ይህ እኮ የማይሆን ነገር ነው። ሁሉም ግን በአንዱ ለምሳሌ አንድ አሁን ከጠቀስኩላችሁ ውስጥ አንዷ ቤተክርስቲያን አንድ ነጥብ ስምንት አባላት አንድ ነጥብ ስምንት ሚሊዮን አባላት ያሏቸው ሁለት መቶ ሺዎቹ ወደ ዋናው ቢሮ ቀርበው እኛ ወንድ ከወንድ ጋር መጋባት እንፈልጋለን ይፈቀደል ብለው ይጠይቃሉ። አልፈቅድላችሁም ይላቸዋል። ተገንጥሎ ከቤተ ክርስቲያን እንደወጡ አንዷ ደግሞ 75 ሚሊዮን አባላት የነበራት 35 ሚሊዮኑ ወንድ ከወንድ ጋር መጋባት ይፈቀደል ብለው እንደጠየቁ እንዳልተፈቀደላቸው ቸርችቱን ለሁለት እንደከፈሉ እንዳሰቃዩ እነዚህ ሰዎች እንዴት ይነጠቃሉ? ያቺ ስፍራ እኮ ነውር የሌለባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንዴ ነውር የሌለባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚገቡበት ስፍራ ነው ያ ስፍራ። ስለዚህ አሁን በጣም እንድትፈሩት ቅዱሳንን ማሳስባችሁ አንዱ ሲነጠቅ እንዳትቀሩ። በተለይ ባልና ሚስት የሆናችሁ አንዱ የሚያምን አንዱ የማምን አንድ አልጋ ላይ ተኝታችሁ እየተጫወታችሁ ሊሆን ይችላል መለከት የሚነፋው። ያመነው ይነጠቃል፣ ያላመነው ይቀራል።